Saluton, cae bonvenon al nia hodiau medito. Hodiau, <clears throat> mi volas legi cae mediti cun vi, sur la vorto de Zamenhof, kiwi aperis en lingvo internazia, la revuo, en iaro 1903, sub la titolo Pri la mistera contracto. kai Zamenhof, mi legas el pagio ducen du dekvar parolas pre tiu contracto kiu ebligis la publicigon de uh, gravai libroi en esperanto per la firmao Hachette. La firmao Hachette ancora hodiau estas grava firmao en Franzio. Ni diru el doneio facte. Cai do eh, estigis critico e contra la facto che Zamenhof ricevis monon contra sia laboro por Esperanto, cae per Esperanto. Cae li respondas tiel. Multae pensas che la contracto donos al mila eblon ricigi, effective la intenso de la iniziatoro e de la contracto estis inter alie anca o plibonigi iom mian finanzan situazion, quiu ne appartenas alla plei brillantai. Sed, ecce, se effective la tuta privata contracto inter mica e hachet, contracto quiu ligas nur min ca in eniun alian, donus al mila eblon iam ricigi, ciu mi tiam devus antau iu pravigimin? Se mi men vole forgetis de mi ciu in raiton de creinto cae mastro, mi tamen estas ia crimulo, ciu devas havi malpli da raitoi ol ciu alia esperantisto, cae ciu ne havas la raiton disponi e sia propra persona, cae siai personai laboroi. Do, mi emphasis la vorto in qui estis emphasitai en la texto mem. Per pli largia spazio inter la literoi, se vi vidas iela fino della, della mm, medito, la, mm, la el tiron uh, fotitan. Do, ofte ocasas, en Esperantujo che homo e diras che Esperanto esas libera lingvo kaj do in gi devas esti libera je mono. Neniu esas libera je mono. u esas libera je mono aŭ esas tre riĉa kaj ne devas labori au esas tre malriĉa. Punto fino. Tio esas la mia esperto. Compreneble existas a i maniero e paghi io incontra sia laboro per prestigio per uh, e ne nur per recta mono. Sed, en la plei multo della caso e en la non tempa uh, sozio en la mondo, en non tempa e poco, anca o anta o la cronvirusa situazio, compreneble, la plei multo della laboro e estas pagatai contra mono. Oni ne devas honti per tio. Che mi penso che esamen ho tre, eh, tre prava en uh, eh, si rimarcoi. La facto che esperanto esas ne diru sozia fero ne volas diri automate che oni ne povas ricigi per esperanto facte line vera ricigis sed gainis iom da mono por iom da tempo efective. Do, me pensas che in Esperantua parte ni devas forgeti la ideon che Esperanto devas esti sem paga ciu case. Ali flanque, mono, ne devas esti la nura zelo, cae Esperanto nura ilo. Tio compreneble estus iri tro alla lia flanco, quiu tute ne estas la flanco de Zamenhof, char la ideala aspecto de Esperanto la Zamenhof estis ciam tre forta. Ni scias tion, ni iam meditis multe per tio. Kai presca uciu pagio en havas iom idea, idean ca idealan forton, etican forton en la vortoi de Zamenhof estas ĉi comuna traito ĉiam kaj ĉie. Bone. Do, mi pensas che tio esas ĉio hodio. Mi dankas vin pro via atento. Mi estas ne in mio oficejo, ĉar eh, de nove estas aliaj laboroj. Do, um, ehm, ci semaine ancora mi estas en oficejo. Uh, poste estas du estos tu medito i tre probable in flug veno au en Italio, charmi mi devos flugi, ma longe al Milano, cae ren al Amsterdamo, cae poste mi ne tro, visiti, tro ofte visitos la officeion, do eble mi electos alia in locoin por uh, ricigi mete la fonon de niei meditoi. Do, coran dancon, gis morgau, cae antauen, sen fine.